ნაციონალურ მოძრაობას პირველი წევრები არტოვებენ, როდ ნაციონალურ მოძრაობას ისე რომ ინტერესობაში თუ არა ოპოზიციაში მაინც რჩებიან, ტოვებენ პირველად. ამიტომ ეს ასეთი პროცესია და თვითონ გაერკვევია ვისად იქნება ჩვენ მათ პატივისცემთ მათ გადაწყვეტილებას. შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, ნაციონალურ მოძრაობა საერთოდ შეიძლება დაიშალოს, იმიტომ რომ არ იყო სვიადი, არ იყო მისი პარტია, არ იყო ასლანი, არ იყო მისი პარტია, არ იყო შევარდნაძე, არ იყო მისი პარტია, არ არის მიშა ცოტახანი არის მისი პარტია, მაგრამ აქვს ნიშნები ისეთივე როგორც სხვა.